Al staat de hele wereld op zijn kont. Ik mag toch voor mijn eigen leven kiezen. Verbrand nu alle schepen achter mij. Ik wil leven en niet langer meer. verliezen. Ik kreeg voor mijn herinneringen. Die neem ik mee, die wil ik nooit meer kwijt. Ik pak alleen nog maar mijn eigen biezen. Ik wil nu zelf kiezen. Dit is